Ej, dragi moji gledalci, ovo su vam paljani ovdje, mi ovako malo uživamo, malo... <laughs> malo se družimo, malo živimo pošteno od svog rada i tako mi malo to napravimo lijep ambijent, uživamo u prirodnim ljepotama, jel ne, jel ne? onaj... Ovaj, šta ima, imaš ti još nešto je da reći? Dobro, evo, sve se A ja, sve se vidi iz priloženog tako da slika govori hiljadu riječi, i tako da nemamo mi šta dodatni oduzeti. Thank you. Vidite kako mi to lijepo organizujemo sebi, dernek, parti, uživamo u tom svemu. Sa malo sredstava, sa malo, sredstava, malo organizacije i to je super, ekstra fino. I to je to. Hvala. Evo, ovdje možete vidjeti u kakvom se ambijentu radi. Ovdje je čovjek prelijepo napravio za uživanciju, za odmor, za... Je li tako, Mustafa? Imaš ti nešto drugo? Pa šta škada, ljepota i to to. Prelijepo, super. Prelijepa priroda. dole navedenog objekta nalazi se i možete vidjeti tako čisto, tako lijepo, tako bučno. Prelijepa rijeka.